За сайн байцгаана та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. <clears throat> За ингээд сар эхэлж байгаа шинэ 7 хоног эхэлж байна. Энэ дэлхийд дахин тичгсэн бас их өөрчлөлт хаштаг мээрээс э, хаврын сайхан үйлдвэрлэл шиг тийм уур амьсгал бас сонсогдчихлаа. За эрүүл мэндийн талаарч гэсэн энэ э, хуурамч хэмээн талаар их том том програмууд явж том том зүйлс одоо санаачлагдаж хийгдэж эхэлж байгаа. Ийм баяртай мэдээ эхлээд хэлье. За тэгээд <clears throat> шууд нөр тулж уулзах уулзалтын ээлж дугаар явж өнгөрсөн хасаатар. За тэнд арайл тэнтэй олон цуглдсан байна. Яг нэг 30 хүнээр тасалсан юм байна л да. Тэгээд нэг хүн л бас 3 4 хүний л асуудалтай байдаг учраас нэн тэгээд өрчгтэй 50 хүн болоод хувирчлаа. За 50 хүнтэй харьцсан 50 хүний зовлон шаналгаа зөөр сонсоод төлрөөд тэрөнд хариу өгнө гэдэг бол арай л хатсан ажил байт юм байна. Энэ бол арай л том ачаалал сүлдэж өр хөөтөө улс тэр гараад бас эвгүй болж ил тийм учраас 50 бол цаашдаа ер нь арай л олдох юм. Тэгснээс харин 7 хоног болгон болгоод энэ бүртгэх тоогоо нэг удаагийн тоог цөөлвөл хараа дээр юм уу гэж ингэж ойлготлоо. За ямар асуудалтай хүмүүс голдуу ирж байна вэ гэхээр энэ бараг л тал нь харьсны л асуудал байна шүү дээ. Гайрсыг л да бас л нөгөө батг гэдэг ойлголтоор ойлгож явж байгаа л өндөрлжтэй. Би одоо дахиад тайлбарлая да. Ич одоо арьс батга тэр нэг насны онцлог биш байгаа штэ. Янз янзын шамар, вакцинаар, коронавигаар өвдсөн өвдөөгөө корона тэгэл энэ агарын бохирдол энэ юмнуудаар цусанд ороод ирсэн лепштайн бар вирус, лупусийн тийм колоидны уусмал гэж байгаа хүний биед. Хүний биед шингэн байдаг гурван том системийн л нэгнийх нь шүү дээ. Нэгнийх нь тэр эдс эдсийн гадуур байдаг шингэнгээ коллоидны ус. Тэгээд тэр чинь ус биш тэр чинь усан дотор хормоны хольцтой тийм л юм явж идэг. Тэр хольц ороод хормон ороод эргэлдэж байгаа хормон нь бол өөрийн кодтой, өөрийн нэртэй хожимл электролитний уусмал гэдгээс одоо өөрөөр нэрлэдэг болсон. Ийм юм байгаа шүү дээ фаза прессинг, фаза пресс нь болмол гэж байгаа. Кодтай фаник B гэсэн кодтай. Шин. Шин нээлт. Тэгэхэд юу байна гэхээр бахархал явж байгаа. Гормон бай, гормон л гэж байгаа ер нь бол коллоид л доо. Тэр маш хортой бактери, вирус, бусад хортуулагч байцснууд яваад байгаа дэр дотор. Тэр нь тэгэл нөгөө батг гэдэг өсвөр насныхны дөөрөн дээр гарсан юмнууд өөрсдөө шахчихээ. Гоо сайхан дээр очиж шахуулчихээ. Тэнгүүд цаашаа ороод дайрсны цаахан л явж байгаа ш тэр тэр юм шингэн чинь. Тэр үнтэй нийлэгчээл эргэл шарвсныхаа нөхөр эргээд товтолдог л байхгүй. Эргээд товтлохороо за зарим чаг шомбага шомбагаад ингээд үзүүртэй нэг шар юмтай гараад ирнэ. А тэгэхгүй тэгээд э, арсныхаа өнгөн э, давхархын цаана байдаг нөгөө арьсыг ингээ барьж яадаг сүлжээ байдаг ийм сүлжээ. Хялгасан сүлжээ гэдэг. Тэр хялгасан сүлжээг бол ингээд идэмхийн наатарш идээ тастаа сөөрүүлээд тасарттай хийчдэг. Тэгэнгүүт ингээд яхаарад тэр өнгөн арьсны өнгөнд давхрахыг гаднаас харахад ингээ ягаарсан юм суур бий болоод гэж. Нэг нь тэр нь тэг өрөвсөн. Өрөвсгөөс гадна эд эс нь нөгөө эдс рүүгээ эрүүл эдс рүүгээ халтуурлаад ингээд тархаа тархаад явчих. Гэхдээ энэ ч лупус гэдэг шүү дээ. Хэрвээ хэсэнтроо авч ич нэрлсэн орон байлээ. Тийм л хөөхтүүдэд агуулсан энэ эцэгчүүд их хэрлээтэй. Тэгэл хөөхтүүдэд үзүүлчихэл дараа за би өө бид өөрсдөө бас нэг үзүүлэлтэй гээл үзүүлээ. Тийм л тэгсэр гадаа байж тав болчлоо. Тэгээд миний хувьд бол нэр цөрх өвтмөр байна. Зүгээр хараалаа аа аа аа тийм үү тэгсэн манай хүүхдээс тэгсэн энэ яриа биш үү. Би ч одоо тэр хүүхдүүдээ яриа эцэг ээж их нь яриаг ингээ өөрөө сонсч төвлөр шүлээж авч шин дотроо. Тэг цог өгдөж гэсэн байхгүй. Тэгэхээр ч одоо маш хүнд штэ угаасаа хүнд штэ машин бариад явж байгаа нь ямар хэцүү байдг л анхаар зарнуулж болохгүй. Энэ дээр ийшээ тэр байнга стресс Гэхдээ бас нэг ингээд тэр хүн дафера гаргаад яваад байх яриад байх боломж байдаг ш надад бол тийм боломж байхгүй ш. Тэгээд зэрэгцүүлээд яах вэ гэдгийг бодно. Шууд хариу өгөх хэрэгтэй. үнэндээ бол манай хойч ялдчихж байгаа юм байна эрүүл мэндийн. Цаашдаа ямар хор уршигтай гэж бодож байна. Арсны тоо арьсны өвчин биш шүү дээ. Арьсны өвчин биш болчихж байгаа байхгүй юу? Колоидны өвчин болчихж шүү дээ. Системийн өвчин болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр шингэн чинь нэг л газар ганцхан нүүр хавьд байж байгаа л гарч ирээд байгаа биш шүү дээ. Чинь ингээд системээр тархаа явчихж байгаа. Хөлийн шагаан дээр хөтлөгч байгаа үстэй. Тэгээ тархалтай эцсийн цэг мэдрэл дээр очино. Цусч эргэлттэй шүү дээ. Тэгээ мэдэрлөө мэдрэлийн системтэй хуурд авцартай болоод сүүлдээ тэгэл эфор байдалд орвол тэгэл амиа орлогыг бодвол амиа орлогчтой гөрөв хүртэл байдаг ч залуучууд юм. Ийм юм байгуулагдлаа тийм тэгж тэгж бүр хил хазгараасаа хараад тэгээ төвшөр байдалд орчиход байгаа байхгүй энэ асуудал. Тэгээ нэгээс хоёр жилийн дараа ингээ гарч ирнэ. Манай дагарын бохирлч эхэлчихлээ. Гэхдээ ковид вакцины штамбл вин дотор байна. Тэрнэг эрд эмтний хэлсээр унтаа мэдээж дөрвөн төрлийн унтаа штам Гэхдээ нэгээс хоёр жилийн дараа итгэвчин гэдэг ийм л номлол концепц байгаа шүү дээ. Гэтэл амьдрал дээр тийм л шүү дээ. Нэгээс хоёр жилийн дараа итгэвчсэн цаашаа яаж итгэвчих вэ? Ингээл бодох хэвээр л даа. Бодох юмс, бодох ёстой юмсууд байгаа учраас тэгжлээд шүү дээ. Ямар ч аргагүй биш шүү дээ. Энийг бодох хэвээр өмсөд бодохгүй байгаад л хамаг хүчээр байгаа байхгүй юу? Гэхдээ чи бид нар бол та яах вэ? Ирээдүй хооч үе хэцүү байна шүү дээ. Чи улс орныг хэн өдөртөх бэ цааш? Улс орныг хэн авч явах? Ерөөсөө улс орнд хэн амьдрах юм бэ? Ийм л асуудал шүү дээ. Энийг үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний аюултай байдал гэж ойлгож байна. Дараагийн асуудал За тэр э, эмчилгээ хийгээд тэгээд эмчилгээнд итгэхгүй байгаа асуудал маш их байна. Яг ковид руу ажиллаж шигдсэн. Ковид ковид тэр эм антибиотик өгөөд өгөөд антибиотик нь үйлчлэхгүй үйлчлэхгүй байгаа юмыг тэгээд ковид ковид яриад яах яа одоо байхгүй болсон ковидыг өөр аюултай юм болчиход чинь форум ч юм гээд аналитикийн групп гэж яг манайд байгаа байхгүй. Антибиотикийн групп, аналитикийн групп хоёр нь байгаа. Малярийн групп нь бол одоо яг манайд хэн авчирч маляри хоорон ч зэрэгтэй. Тэр чинь бас ухаан муутай хүмүүс биш шүү дээ миний амжилт. Тэгэхээр хамгийн их манайд цаг худалдсан борлуулсан юм бол аналитик. За энэ бол өөрөвсөл өвдөлт намдах хоёрын эсрэг сайн нэмнүүд ч сөүл рүүгээ бүр өнөөдөр миний тэр цог нэг төгссөн мэдээлэл байж байгаа дэлхийн эрүүлмэндийн байгууллага алаар зарлцсан байгаа. Америк нэгдсэн улс улс орон дээр тэр имийг хурааж байна. Харт амхны ялц доп одоо манайхны допинг гэж ярддаг. Тэр л байсан биз дээ. Манай залуучууд хөөс гэлгэр бөхчүүд хэргэлдэг. Энд чинь заавартай. Үнэхээр фентанил эм чинь заавартай. Эмнэлэгтэр хүртэл ашкаунд байж л идэв шүү дээ. Байсаар ч ирсэн. 100 жил байсаар ирсэн. Гэхдээ одми олцтой л байсан. Одми үнэлж итгэл байсан. Одоо бол хероинаар хийж шүү дээ. Хероин ч хортуулагч ард юм шүү дээ. Хиймэл хероин хятадас гаралтай. Тэмчрээс хятадын захаа гэж албаасаар нэрэлдэг би өнөөдөр пост оруулсан хиймийн найрлаг энэ төрөнд оруулсан байж олж уншиж байгаа юм зүтэй. Тэгээ тэр харт амхтай тэмцэх, энэ хоорон чимтэй тэмцэх төвүүд чинь хоёр том төв Америк нэгдсэн улстай байдаг. Тэд нар харин маш хүчтэй тэмцэл явуул зах зээлээс хурааж байгаа юм байна. Тэгээд тэр юмнууд тэр антибиотикийн орлогч тэр хуурамч юмнууд тэр өвдөлт намдаах хуурамч юмнууд чи үйлчлэхгүй болохоор эмчнэр яах юм бэ? Ямар шаардлага аргагүй шүү дээ. Ямар ч аргагүй шүү дээ. Тэгэл муу хэлүүлэл цалинж байхгүй. Харгараа хайцсан. Инглээр нь дүүрэн хүн тэр хавтрын хэлжсэн шүү дээ. Та нар энэ манай энэ имлэг дээр ирээд нэгэн ч болов нэг үзчихээч нүдэрэг хөл гიშг цай байна уу байхгүй юу гэж. Энэ бол улс төржилт ерөөсөө биш. Энэ бол гэрэлт хойч ирээдүгэ бодож явдаг. Эрүүл хойд хүн бүхний л толгой дотор эргэлдэж яадаг ботл. Үзэл бодолж гэтэлж. За дараагийн асуудал. Нэг ийм асуудал байна. Их олон нэлээд хэдэн хүн ирлээ. Манайд бол тархмал болцсон асуудал юм. Гурвалсан мэдрэл судалгаа хийсэн байна уу энэ дэр. Горуулсан мэдрэл биш л байгаад байна. Тал саачлалт л байгаа. Өөрсд тал саачлалт чинь төмтрлээ шүү дээ. Горуулсан мэдрэл чинь өөрсдөө тархины 12 парны эрүү гэдгийг л нэг нь шүү дээ. Мэдрэхүйн систем. Үнэр, хамт, сонсох, харах, ярих. Гэхдээ энэ мэдрэхүйн систем систем ч 12 чинь а саажилт бол төв өдрлөөс гарч. Төв өдрлээ аль нэг эрц эрцтэй тэр үүдээ хаачдаг шүү дээ. Порог гэж яриад гарсууд. Би бол энийг босго гэж нэрлэв. Тэр босго хаагтчаал гаднаасаа ч арахгүй мэдрэмж мэдрэхгүй дотроосоо ч гарахгүй. Ингээл саач зүүн тал руу байна. Аль талтаас ажилтснаар зөрүүгээр крестикт зөрүүгээр энэ талтаас ажилтсан бол энэ тал нь ончин энэ талтаас ажилтсан бол энэ тал нь ончин. Ийм л байдаг шүү дээ. Мэдэрлээ зах ээ мэдэрлээ чинь ойлгох ёстой зүйл. Тэгээ энэ дээр нэг нягтлчмаар юм байлээ тэгээд Тэгэд төв мэдрэлийн саажилт бол төв мэдрэлийн саажилт төв мэдрэлийн систем амжилт хэвээр гурвалсан мэдрэлийн Э, өрөвсөл байгаа бол гурвалсан мэдрэлээ л хэмжлэх гэсэн талд. Ийм нэг ялгаа байгаа юм шиг над ажиглагдлаа. Энэ бол э, шөөмжилж байгаа юм биш. Энэ бол санаа авч магадгүй гэж бодож хэлж байгаа юм чинь энийг ойлгож байна. Тэгээ төм мэдрэлийн системийн талаар их яриа сүүлийн үед гарч ил да. Тэгээ хүүхдүүдэд аутизмтай хүүхдүүд байж өнөөдөр өснөд слэгц төвийн захирал юм байна гэж битэгөө тий. Хүүхдүүдээ утас өгч аутизмтай болгодог болгодог явдлаа зогсоог нү. Би тэрийг яг яг тэр мэрэгчлээ хүмүүс болов биш лөө гэдэг эргэлцсэн тэрийг сонсоод. Уу аутизм чи хөө хөө уурга аутизм чи номын дотор л бий болж байгаа юм чи. Би зөндөө хэлсэн над тарцантай олон хүүхдүүд явж байна. Ястик дээр нэг хоёр жил ганц нэг үгэлж хэлтгэл байхгүй болчихсон. Тэр нь хэрцтоор хаалттай байдаг байхгүй. Сонсох хэрэгтэн ажиллаад байдаг. Метрхөө очиод баг гэл тэр босгонд орчод тулждаг. Цаашаа нэвтэрдэггүй. Тэгтээ зэрэг ямар ч контакт байхгүй байхгүй. Контакт байхгүй. А дотроо байдаг инстинкт юмнууд нь байгаад байдаг Зарим инстинкт бүр зүгээр өөрийн э, насны тэр хүүхдүүд энгийн хүүхдүүдээс илүү мэдрэмжтэй ухаантай, авиастай тийм хүүхдүүд төртлөө ш тавтизмтэй. Хүзрээр байсан барьцсан хүүхд байдаг ч бас тавтизмтэй. Мэдээлэл байгаа. Тийм их авиас, тийм өндөр чадварын хүүхд тэгээ ингээ босгоод авч чадахгүй хэцүү юм. Харин төрсөн хойноо утаснаас болоод байгаа бол тэгвэл тэр тэр утаснаас өмнө энэ ухаалаг утас гарахаас ч өмнө автизм байж лээс шүү дээ. Гэхдээ тэгэхэд гидсэн дотроо утас ороод байгаад модөр ялгасч тааш. Ийм авцалдаагүй юм ярьж бас эцэг хчүүдийг төөрөгдөлд оруулах оруулах юм юм одоо хиймээргүй байна. Тэгээ яагаад төөрөгдөл хийж байгааг гэвэл автизмтай хүүхдүүд өөрийнхөө ертөнцөөр Өөрийнхөө ертөнцөөр хилд орно. Өөрийнхөө инстинктээр хилд орно. Тэнд нь туслах ёстой. Өөрийнх нь ертөнцийг салгахч болохгүй шүү дээ. Тэр хөөгдөд ойлгогдож байгаа харьцж байгаа цорын ганц мэдрэхүй бол хиймэл мэдрэхүй. Хараад телевизээр утас юу байдгийг аваа авчгаа хиймэл юмнууд их сонсдог. Рецепторыг давчдаг. Давтамжаараа амьд хүний дуу аваа давтамжаараа нэвтэрч чаддгүй байхгүй. Маш өндөр толгойтой ярьдаг хүн гэж байхгүй. Үгүй тийм утас шиг тийм ийм хиймэл оюун ухаан шиг тийм өндөр хиймэл оюун ухаа чадвал би болох гэж. Хиймэл оюун ухаан шиг тийм өндөр нэгтралтай ярьдаг хүн байвч тэгэл шууд л ярина шүү дээ. Яа. За тэгээ англи өвөр хэлд ордон штэ одоо над нар ч олон хүүхд явчаад хөөхнүүд л дээ. Англиар хэлд орсон 2 3 ч хүүхд байна 4 настай. Тэгээ хүүхнүү англи үгнүүд хэлээд англи үгнүүдийг ойлгоод англи үг хэлэхтэй зэрэг яг тэр англи нэртэй картыг авчир үзүүлээд англиар өнгөлгөр англи ар ойлгоод өнгөнөө цаар ингэж эхэлсэн байхгүй. Тэгэл дараа нь тэрийг эцэг их нь хаатай өмсөлттэй ээж нь ингээд англиас хөрвүүлж монгол үгнүүд заасан ойлгосон үг сурсан үгж ажилласан дараа нь нөгөө хөвгт чинь аавда хичээл заадаг болсон аавда тэр үг <laughs> хэлвчгийг хичээл зааж өмнөө суулгачаад өөригөө багш гэж бодоод тэгэл ингээл бүтэн үг болбор хэлэл эхлээд хоёр үг хослуулж хэлдэг болсон дараа бүтэн үг хэлдэг болсон ингээл хэлд орчихсон шүү дээ сайн технологи эр бол дэлгүр за анхны хэлсэн үг нь би одоо хүртэл мартдаггүй тэр хөөгээ. Ээ бүр гайхамшигтай тэр дор над руу ийм гайхамшигтай юм болчлоо гэд. Дэлгүр заагаад зайрмаг авъя гэж хэлсэн байна штэ. Хоёр үг хэлсэн байгаа зайрмаг авъя. Дэлгүр яхав заасан л байна. Зайрмаг авъя. Ээжээ аваад лалидэ хэлсэн. Ээж хүн дандаа ээжэ гэж хэлэлгийг л тас өлөө өдөө би хэлсэргээд ээж нар бол одоо бас их хил гэмшиж явдаг энэ эхийн уурагт ихэнх нь жирэмсэн байхдаа алдаа хийцэн байдаг байхгүй ч маш том эрд ирээд маш том эрдэмтний гаргасан номлол концепт шүү. Эхийн хөвлөд байхад нь л ээж алдаа хийцэн л байдаг. Хаалгаанд орсон байж болно. Наркоз. Юу наркоз? Наркоз та хаалгаанд орсон байж болно. Хүчтэй юм дээр хэрэгсэн байж болно арх болсон байж болно. Шоконд орсон байж болно. Гэр бүл дотроо цотоонууд дээд юм гадаа годомжинд хүнд цохиулаад гэмтдэг юм уу шокд орсон байж болно. Яан зямцэн нөгөө аллергитэй ихэс диатестэй хөөхөд төртөгтөл адилхан байгаа байхгүй юм чинь. Тэгэл тэр чинь хаагдцсан байхгүй тэр нөгөө босго гэж миний яриад байгаа тэр рецептор хаагдцсан. Тэгээд нам давтамжийн хаваа контакт чаддгүй. Телевиз телевизээ яриад болохоор ганц үг барьж авч ойлгоод байдаг. Ийм л ийм л өвч ингийн өвч штэ энэ бол синдром. Төв төрлөө систем синдром. За ийм хөөхтүүдийн асуудал байдсан байна. Тэгээ холны энэ гурав дээр л яриа л гэж үзөөр өө юм өрч нөгөө л автимуны хэдэн өвчнөө ярьсан бэсэр аз ярьсан өө юм өрч ярьсан ийм үнсүүд ирлээ гой гой болцсон <laughs> үнсүүд гайхуулах гэж ирлээ нөөр ам тэрэл номын эрдний өрл уусан хүмүүсүүд ямар ч гоё нүүртэй болчтой тол нүүрнээ тол бүрчлээ арилдсан зүгээр чигтэй хэн би зүгээр өнөөдөр хүртэл хацтал танд зүгээр л би зүгээр баярлснаа илэрхийлж л уцтж байгаа өөр байхгүй л тэг яг ийм үг сонсч удаа надад хором өгдөн штэ бас тэг тийм хүмүүсүүд ирлээ тэгэл тэг тиймэрхүү байдалтай болоо жоохон ачаалтай гарлын удаагийн нүүр тулах уулзт өндөрлөө. Ерөнхийдөө жоо ядарсан гэхдээ ядаргаагаа нөхөд авчихаар байгаа л да над. Тэгээд ер нь бол их сэтгэл их өндөр байна гэж л энэ яраг дуусгая та. За баярлалаа.